Selamat sejahtera dan sawadikrap sahabat-sahabat semua EP ke ketujuh Kali ini saya perkenalkan trek Jalan Teluk Kumba ke Bukit Genting Hill Trek ini mempunyai destinasi yang cantik Pemandangan lima bintang dan trek yang lebar dan selesa Kami, Expansion Team Channel akan bawa sahabat-sahabat semua mengenali trek ini dengan detail sehingga sampai ke destinasi. Selamat datang ke Expansion Team Channel Studio. Kita masih lagi berada di Bayan Lepas, Pulau Pinang. EP kali ini, kami akan perkenalkan tracks Bukit Genting Hills. Pemulaan tracks ini bermula di Jalan Teluk Kumbar, Bayan Lepas, Pulau Pinang atau koordinasi 5.301.61.100.231.758 Jarak treks ini lebih kurang 4.3 km dengan ketinggian lebih kurang 306 meter. Setelah kita mengenali lokasi, jarak dan ketinggian trek ini, sekarang mari kita turun ke padang untuk menyaksikan suasana kayuhan dan melihat keadaan trek ini. Jadi hari ini saya akan bawa sahabat-sahabat semua buat kayuhan naik ke Bukit Genting di sini. Okey. Jadi sekarang saya berada di Jalan Teluk Kembah. Jadi kita akan buat kayuhan di atas jalan raya uh, naik sampai ke puncak bukit kemudian kita akan belok untuk pergi ke uh, bukit genting okey jadi pemulaan kita kita akan kira daripada sini jom kita mulakan perjalanan sahabat-sahabat jadi kita sudah buat kayuhan lebih kurang 2.5 km okey jadi kita akan sampai di sini okey pintu gerbang uh, Bukit Genting Hill okey jadi kita akan masuk di sini jalannya ringkas okey jalannya senang kita hanya perlu ikut track ini saja untuk sampai ke Bukit Genting Hill okey jadi ayo kita mulakan Okey, sahabat-sahabat sekalian, kita telah pun sampai ke menara ketiga eh. Uh, Bukit Genting Hill. Okey. Jadi jarak lebih kurang 4.3 uh, km daripada permulaan kita dah daripada kaki bukit. Okey. Jadi syabas untuk mereka yang pernah sampai di sini. Okey. Merupakan satu destinasi di mana mempunyai pemandangan yang sangat-sangat cantik. Okey. Dan juga trek dia merupakan trek berturap sepanjang jalan luas sesuai uh, untuk intermediate uh, rider. Okey. Jadi agak mencabar bagi uh, beginner rider. Okey, tapi saya percaya semua boleh lakukan. Okey, sebab jalan sebab treknya luas dan berturap tak suka untuk mereka uh, untuk rider-rider semua datang ke uh, Bukit Genting Hill ini. Okey. Jadi sekarang saya bawa semua uh, menikmati keindahan di di sini. Okey. Uh, selepas itu kita tamatkan video kita untuk EP pada kali ini. Okey. Sekian, terima kasih. Sawadee kap.